Almas İldırım, Əsir Azərbaycanım Hanı məni gül qoynunda doğuran, Xəmirimi göz yaşı ilə yoğuran, Beşiyimdə layla balam çağıran Azərbaycan, mənim bəxsiz anam oy, Neçə ildi həsrətinlə yanam oy. Salam desəm, rüzgar alıb götürsə, Ağrı dağdan ala gözə ötürsə, Gür səsimi göy Xəzərə yetirsə, Xəzər coşub zəncirini qırsa oy, hökm etsə bu sərsəm gediş dursa oy. Xəbər alsam buğanımdan, milimdən, Nazlı Bakım, o neft qoxan gülümdən. Kim demiş ki, düşmüş adı dilimdən, Azərbaycan mənim eşsiz yurdum oy, Ölməz eşqim, içimdəki dərdim oy. Könlümə tək Kəbə etdim səni mən. Sənsiz neylim qürbət ildə günü mən. Sənsiz neylim Allahı mən, dini mən. Azərbaycan mənim tacım, taxtım oy. Oyanmazmı kor olası bəxtim oy.